Je suis né le 24 novembre 1926 à Pabianice. C'est une ville qui se trouve une douzaine de kilomètres de Lodz. C'était euh, une ville qui, qui comptait à peu près 55 000 habitants, où 20 en moins 20% était une population juive. Je suis né, je m'appelle euh, Weiskop Lippmann. Le prénom Lippmann vient de mon grand-père maternel que je n'ai pas connu. C'est bien étonnant, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, Lippmann, mais c'est comme ça. À la maison, ma mère m'appelait Lipouche les copains, ils m'appelaient l'IPEC. Voilà. Euh, je suis allé à l'école euh, à Pabergitz, euh, numéro 13. C'était. Non, d'abord, je suis allé dans une école religieuse. Une école religieuse moderne, ça veut dire qu'une demi-journée, on a pris de la Bible, etc. Et la deuxième moitié de la journée, on a appris le, polonais, l'histoire, géographie, et ainsi de suite. Et eh bien, dans cette école-là, je suis allé euh, jusqu'à l'âge de 10 ans. J'étais, entre parenthèses, sans me vanter, un très bon élève. Et après, j'avais marre marre de l'école religieuse. C'est ce qu'on appelait une yeshiva, c'est ça Non, non. Non, c'était pas une yeshiva. Un Haïder. Yeshiva, c'est. C'est encore plus religieux. Non, c'est plus. C'est au-dessus. Au-dessus, c'est l'âge plus. Un Haïder. Et j'en assez... avais assez de l'école religieuse. Je suis passé dans une école euh, publique, mais une école publique, il n'y avait que des juifs des enfants juifs. Mais il y avait des, institutrices, il y en avait une ou deux polonaises. Le reste, c'était des institutrices juives. C'était l'école numéro 13, le, directeur de l'école, il s'appelait Kleiman. J'étais aussi un très bon élève. Euh, et malheureusement, je suis allé dans cette école jusqu'à les vacances de 1939. Le 1er septembre, comme vous le savez, le 1er septembre 1939, un vendredi, c'était la guerre. On va faire une toute petite pause là. Euh, je voudrais que tu me parles de tes parents, s'ils étaient religieux, pas religieux, ah tradition. Est-ce que tu avais des frères, des sœurs, ta famille, comment c'était, que faisaient tes parents Juste comme ça pour situer. Oui, oui, non, mais c'est normal, j'aurais dû le dire tout de suite. Je t'écoute. Euh, mon père, il s'appelait Joseph. Ma, ma mère, elle s'appelait Gitla, Gitl. Euh, j'avais est-ce que pareil, il y avait avant ma naissance, il y avait une petite fille qui est née, mais elle n'a pas vécu longtemps, je ne sais pas, quelques mois. Mon père, il était charbonnier. Et, euh, ma mère, elle ne travaillait pas. On n'était pas riches, mais euh, il ne me manquait pas à manger on avait, j'avais tout ce qu'il fallait, enfin tout ce qu'il fallait. Pour l'époque, parce qu'après je suis qu'il que, qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas à manger. Seulement, j'avais des copains, ils étaient plus riches que moi. Mon père, il n'était pas religieux, ça veut dire qu'il allait à la synagogue euh, les samedis et les, euh, jour jours de fête. Il n'était pas religieux. Ma mère un petit peu plus. Ma femme, c'était bien sûr, euh, à la maison c'était caché. Mon père en dehors, ils s'en fichait, voilà. Voilà, et on avait on avait des chevaux et mon père, il transportait les charbons. Et quand il n'y avait pas de charbon, il transportait ce qu'il y avait à transporter. Et quand les Allemands sont rentrés, et, non, quand la guerre a éclaté. Alors 1939, on va commencer, la guerre est déclarée. Oui, en 1939, je me rappelle, il y avait une, euh, fabricants de tissus parce que dans ma ville natale, comme c'était à côté de Lodz, que Lodz était une ville industrielle de, tissus, avant la guerre, on l'appelait le Manchester polonais. Eh bien, à Pabianitz, euh, il y avait aussi beaucoup d'usines de tissus. Et en plus de ça, il y avait des, des gens quand ils avaient un peu de sous, ils, avaient, ils achetaient une ou deux machines à faire des tissus, ils les ils louaient un endroit dans une usine et ils travaillaient, travaillaient 16 heures par jour pour arriver à gagner leur vie. Bon, en face de nous, nous on habitait dans une maison euh, dans, une maison en bois. Enfin, on avait de l'électricité, euh, c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait de l'électricité. Parce qu'avant d'habiter là, on habitait euh, pas loin aussi de cette maison-là. Il n'y avait euh, rien, ni électricité, ni rien. Là, il y avait de l'électricité. De l'eau, il fallait aller chercher en face. Bon, et quand la guerre a il y avait en face de nous un fabricant de tissus, des gens riches. Euh, cette dame, je me rappelle comme maintenant, elle venait chez nous avec un paquet de sous parce qu'il y avait beaucoup de gens qui fuyaient l'avance allemande. Ils fuyaient, ils essayaient de fuir. Cette femme, elle venait avec un paquet de sous partons, vous, vous avez des chevaux, nous, on a d'argent, partons. Ma mère, elle a dit, moi, je ne bouge pas. Si je dois mourir, que je meure ici. Bon, ça l'avait réussi, puisque tous ces gens-là qu'ils ont fuyé, huit jours après, les Allemands, ils étaient partout. Ils sont bon, il fallait, ils sont revenus. Bon, et je me rappelle, euh, mon père, transportait des gens qu'ils avaient fui, il transportait pour, pour le retour. Et un seul coup, on arrivait du côté de, de je me rappelle. Il y avait des, des Allemands en uniforme. Ce n'était pas des SS, mais femme. Ils ont arrêté, enlevé les chevaux. Les Juifs, ils n'ont pas besoin de chevaux. Ça, c'était tout de suite. Alors, je voudrais te poser une question sur la période avant. Est-ce que tu as subi des problèmes d'antisémitisme ah, ah, ah, À partir de quand Comment tu as ressenti ça Depuis, depuis, depuis, depuis, tout, depuis toujours. Depuis toujours. <laughs> Depuis toujours. L'antisémitisme en Pologne, de mon enfance, je n'ai vraiment pas gardé un bon souvenir. De ce point de vue-là, parce que il la plupart des gens, ils gardent leur enfance un bon souvenir. Oui. On revient au problème d'antisémitisme auquel tu as été confronté. Oui, eh bien, de mon enfance, vraiment, au sujet d'antisémitisme, un très mauvais souvenir. Par exemple, en étant gosse, on allait jouer au football. Il fallait faire attention, on nous, poursuivait, on nous jetait des pierres. Je me rappelle que à 13 ans, j'avais un copain, on a ramassé un petit peu de sous, euh, on, ce qu'on pouvait pour lui faire un cadeau. On a acheté euh, un ballon et on est allé jouer sur. Euh, c'était pas un stade, c'était un terrain. Et on, a, on jouait là-bas et, de l'autre côté, il y avait un, un charcutier, un boucher. Comme le ballon il est passé chez lui, il était mort. Il a pris le ballon, ça à rien. Ils nous poursuivait avec, avec un âge, avec un âge. Je me rappelle, je suis allé avec un copain au commissariat de police. C'est comme si... Mais enfin, c'est pas ça. Quand on allait au cinéma, il y avait lundi, mardi, mercredi, les après-midi, les après-midi, vous savez, pour 15 centimes, des films de, de cow Mais il fallait, courir avant que le film ait fini, parce pour ne pas recevoir de coups. Quand on, on est allé à un match de football, d'abord, comme dit, c'était déjà une équipe de Juifs contre une équipe de Polonais, il ne fallait pas que les juifs y gagnent. Et une fois, je suis revenu avec un oeil comme ça. Enfin, c'était vraiment... Et malgré ça, tes parents n'ont pas, à un moment donné, eu envie de quitter la Pologne, comme beaucoup de juifs faisaient à cette époque-là Quitter la Pologne... Euh, mais, par exemple, Quitter la Pologne les gens riches quittaient la Pologne. Les gens, ou les gens qui avaient des familles aux États-Unis ou quoi. Mais euh, quand euh, vous gagnez péniblement votre vie, euh, je sais que mon père, il, avant la, tout de suite après la guerre de 14-18, ça veut dire dans l'année 20, il a quitté la Pologne, il a vécu, euh, je ne peux pas vous dire combien de temps, à Berlin. Mais il n'est pas resté, il est retourné. je ne connais pas tellement de... Voilà, mais autrement quitté. Euh, bon, et quand les... On en revient les Allemands qui prennent les chevaux. Euh. Oui, c'était un drame pour mon père on ne s'attendait pas qu'il y aura des drames plus. Et bon, Bon, on est rentré à la maison et les Allemands, tout de suite quand ils sont rentrés, la guerre a éclaté le 1er septembre. Ils sont rentrés à Pavianitz le 8 septembre, le vendredi suivant. Euh, ils ont tout de suite tué un juif le premier jour. Ça, c'était le premier. Bon, et après, ils ont commencé à nous prendre pour travailler n'importe quoi. Ils ont formé un, Judenrat le machin que euh, les juifs, euh, la police juive, et le, président de la communauté juive. Et ils devaient tous les jours donner tant et tant de juifs pour travailler des, travaux, des travaux forcés. Bon. Et, ils ont fait un ghetto à Pabianitz. Mais cette chasse le ghetto, c'était à peu près euh, en janvier 40. Ouais. Sont septembre, janvier ou février 40. Et dans le ghetto, ce n'était pas un ghetto fermé. C'était un ghetto qui fallait la population juive qui habitait, qui habitait par exemple dans la nouvelle ville de Pavianitz, qu'elle vient dans l'ancienne ville. Et c'était tant et tant de riz pour les ghettos. Et les Polonais qui habitaient là, il fallait qu'ils déménagent. Bien sûr, c'était serré. Et, chaque riz de ghetto, il y avait un genre de petite pancarte. Ce n'est pas exactement une pancarte, mais avec une étoile à David dit, pour marquer qu'ici commence le ghetto, qu'on n'a pas droit de sortir du ghetto, mais les Polonais, pouvaient passer dans le ghetto. Ça veut dire, ce n'était pas un ghetto fermé. Et tous les jours, tous les jours, il y avait des, des ouvriers juifs qui sortaient des ghettos en dehors pour travailler. Et après, ils sont rentrés. mon père, il a commencé euh, avec avec associé à vendre du charbon dans les ghettos. Il avait une boutique avec du charbon. Bon, euh, on vivait. Eh, l'année 41, il y avait euh, une, rafle et on a pris mon père. Euh, mon père, il a toujours dit, qu'est-ce que j'ai peur Il dit, travailler, on me prendra pour travailler. Toute ma vie, j'ai travaillé. Vous pensez bien, les sacs de charbon et, tout ça, c'était... Euh, un costaud. Eh, et il y avait une rafle. Et eh, on a pris mon père avec les autres et on l'a envoyé dans un camp, soi-disant, de travail, du côté de Poznań en polonais. Ça, c'était en 41. Donc toi, tu es resté tout seul avec il y avait un oncle, un frère à ma mère qui vivait avec nous. Bon, et on, a essayé, on avait des courriers hein, de mon père de ces cons là Et les nouvelles, elles n'étaient pas bonnes, qu'il n'y a pas à manger. Et on a fait notre possible pour lui pouvoir lui envoyer des pains. Par toutes sortes de combines, pas directement de chez nous, par d'autres villes. Il y avait même, j'avais un oncle ici à Paris qui vivait à Paris avant la guerre il lui a même envoyé d'ici deux ou trois fois des paquets de thé ou des paquets de café, ça je ne me rappelle pas. Et il échangeait ça contre le pain. Parce qu'il y avait toujours dans les camps des capots, ils avaient à manger. Bon, euh, au début, en 1942, et on a eu les courriers hein, avec mon père. Et à peu près euh, mars ou avril 1942, la dernière lettre qu'on a reçue de mon père, textuellement, c'était comme ça la seule chose qui me tient à vie, c'est que j'ai encore un foyer. Sans ça, je m'aurais déjà depuis longtemps suicidé, textuellement. Et cette lettre, tu l'as reçue, vous l'avez reçue. Elle est passée. Il n'y avait pas de censure, ça a pu être écrit. On l'a reçue. Et est le 15 mai 42, mais déjà avant le 15 mai 42, quelques mois, il y avait des, on a passé des visites, soit disons médicales, et ils ont, et ils ont marqué A et B pour les gens de ghetto. Ça, c'était, euh, je ne sais pas, au début 42. Mais vous savez, on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a qui disaient A ah, avec, B bleibt. Bon, comment dirais-je on traduisait ça comme on pouvait, on cherchait de se rassurer, on ne savait rien. Le 15 mai 42 ou 14 mai, là les dates je ne me rappelle pas exactement, c'était un samedi, 14 ou 15 mai 42, il y avait... Ah oui, j'ai oublié de dire que pendant qu'on était dans les ghetto, il y avait des... Il il y avait des, des, des jeunesses hitlériens, ils passaient, ils volaient, tout ce qu'ils pouvaient. Et il y avait même un soir, je me rappelle, mon père, il dormait, on frappe à la porte, il y avait des Volksdeutsche pas en uniforme, ils avaient seulement le brassard. Le brassard, c'était des Allemands qui vivaient avant la guerre en Pologne. Ils rentraient, ils regardent, il y a un qui dit à l'autre, c'est le, juif de Charbon, il n'y a rien à faire ici, sortons. Il l'a reconnu. Bon. bon, le 15 mai 42, euh, il y avait euh, un, un oukaz, machin, que tout le monde doit être dehors dans la rue. À cette, cette heure-là, tout le monde doit sortir de maison. Je me rappelle, j'avais, il y avait à la maison un quelques dollars en papier. Pas de fortune. j'ai pris les dollars, et je le mettais dans le salière, au-dessous de, celle. ça c'est entre... Et tout le monde était ramassé et on est allé en rang, homme-femme, à la nouvelle ville, là, il y avait un stade qui s'appelait le stade crochet ender c'était des Allemands, des grands fabricants de tissus. Et le stade, il s'appelait comme ça. Et on nous ramassait. Et là, on a vu ce ils ont appelé ce qu'ils ont eu à il devait aller, le stade, il avait, vous savez, il y avait le stade de football, il y avait un stade de, autre chose, de, c'est A, il devait aller l'autre côté, et CDB de Rester, ou, vice, ou vice versa, ça je ne me rappelle pas. Euh, ben, moi, avec ma mère, on est resté. Ensemble. Oui. Et mon oncle, le, le, frère de ma mère, il est allé l'autre côté. Tous ceux qui étaient allés l'autre côté, ils allaient à la mort tout de suite. On l'a su après, bien sûr. Nous, avec ma mère, on est restés ensemble elle je ne me rappelle pas si c'était la même nuit ou le, lendemain, on nous a transportés avec des tramways à Lodz. Parce que de, notre ville à Lodz, il y a le tramway, puisque ça fait 12 de kilomètres. Il y a toujours les tramways, on l'a vu. On nous a transportés avec le tramway à Lodz. Et à Lodz, euh, on est rentré, euh, pourtant c'était pas loin, on avait un ghetto, c'était pas le ghetto de Pabianitz, C'était un ghetto avec des barbelés et avec des, gardes. Et il y avait des, des ponts pour passer d'une rue à l'autre, à certaines rues et, les tramways, quand ils rentraient dans les ghettos, je parle des tramways qui desservaient de côté aérien, On les fermait à clé et quand ils sortaient des ghettos, on l'a ouvert pour qu'on ne peut pas sortir. Euh, C'était un ghetto. Et en plus de ça, la police juive, euh, un président qui s'appelait Rumkowski. Il y avait la police spéciale juive, il y avait les tramways juifs, il y avait les pompiers juifs, c'était un royaume juif. Et on et on mourait de faim. Oui, bon, quand on est arrivé en mai 42, ils ont, ils ont bon, placé les gens à 6, 8 dans une, dans une pièce, dans le ghetto. Et moi, je suis allé travailler je suis allé travailler, il y avait une gare, une gare spéciale qui desservait les ghettos. Parce que dans le ghetto, on fabriquait de toutes sortes. Les, les, Allemands, ils ont envoyé des matériaux, des matériaux, et de ces matériaux-là, fallait fabriquer des choses. Fabriquer de toutes sortes, euh, pour l'armée, pour le... on fabriquait de... pour les front de l'Est. Et... moi, je travaillais dans cette gare-là. Cette gare-là, elle se trouvait en dehors de gâteaux. Mais il y avait des, de barbelés et de, gardes. Et je travaillais, j'étais un gamin de 15 ans, je travaillais très très dur. Il fallait décharger le wagon. Et le train, il venait à peu près trois fois dans les 24 heures. Mais il n'y avait pas d'air fixe. Il pouvait venir, il n'y avait pas d'air fixe, mais les wagons, il fallait qu'ils soient déchargés en vitesse. Si par malheur, la, locomotive, est arrivait et le wagon n'était pas vide, c'était notre... On a réussi de coups à mourir. Bon, je travaillais, ma, mère, elle ne travaillait pas encore. Et août, septembre, en septembre 42, il y avait une grande rafle. Ceux qui, étaient dans les gâteaux de Lodz, ils s'appellent de la grande Sperre, de grosse Sperre une grande rafle qui a duré huit jours. La première fois, c'était soi-disant pour ramasser les enfants et les vieillards. Et les premiers jours, ils sont venus dans notre rive moi, je suis sorti avec ma mère de la maison. Ma mère, elle était encore jeune, bien sûr. Et elle avait encore euh, bonne mine parce qu'à Pabernitz, on n'avait pas de misère. Même si on était, comme je dis, dans le gâteau, on avait de pain à manger. Et ma mère, elle avait bonne mine. Il y a les 16 qui passaient, on, on était en rond celui-là sur le camion, celui-là sur le côté. Bon, le premier jour, nous, on est passé. Euh, sur le côté. Sur le côté, bon. Le huitième jour, ils se sont fixés qu'il fallait tant et tant de personnes. Le huitième jour, ils n'avaient pas leur nombre. Ils ont ils sont repassés chez nous. On aurait pu se cacher, on aurait pu. Mais vu que le premier jour, on est passé à travers, je suis sorti avec ma mère, les cesse y passent et montre ma mère, c'est le camion, et moi, sur le côté. J'ai commencé à me débattre, à crier, que je voulais monter aussi sur le camion. Et ma mère, elle a crié non, non, comme si elle, ne savait rien, mais non. Et les policiers juifs m'ont poussé sur le côté. Voilà. Je suis après parti, je me tapais la, tête contre le mur. C'était. Et, et, voilà, et après il fallait vivre, il y avait mes tantes qui habitaient, on habitait ensemble. Et comme je travaillais à la gare, le peu de manger qu'ils donnaient pour les gâteaux, il fallait le faire rentrer. Ils ont fait rentrer des marchandises pour travailler, mais il fallait euh, il y avait des, ils envoyaient des pommes de terre, des, tous bien sûr, les nombres, ce n'est pas la peine que je vous dis. Et comme j'ai travaillé là-dedans, j'arrivais à voler quelque chose à manger. Et seulement pour pouvoir sortir, par exemple, quelques pommes de terre de cette gare, c'était risquer la vie. Bon, je travaillais là-dedans un jour. Je travaillais là-dedans pour surtout le wagon de breiter, de, de planches. De planches. Mais de planches comme ça. Il fallait décharger ces wagons de planches, et n'est pas seulement décharger, il fallait les porter. Il fallait les porter sur les épaules. Dans le, il y avait un genre de prairie. Et comment dire Les entasser. Ah oui. mais pas superposé n'importe comment. Parce qu'il fallait qu'ils sèche Et on mettait deux wagons. Vous savez, c'était de grands. Et on entrait on mettait des fins pour qu'il y ait d'air. La circulation d'air. Il y a un moment il y avait les euh, Allemands, ils ramassent les personnes toutes seules. J'étais sur la liste. Comme j'étais sur la liste, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais brûlé par le soleil. Ne me demandez pas où, vraiment je ne me rappelle pas. C'est bien bizarre que je ne me rappelle pas ça. Et je suis allé chez le médecin, et le médecin, il a mis fait un certificat que je ne suis pas transportable. Et comme ça, j'étais sauvé. Mais je ne peux pas dire où j'étais brûlé. Bon, et on a travaillé comme ça jusqu'à jusqu'à août 1944, jusqu'à la liquidation totale du ghetto. des ghettos. Bon, dans les ghettos, on ne savait pas grand-chose. Où on va, qu'est-ce que, où est-ce qu'ils sont allés les gens Vous savez, un disait comme ça, l'autre disait comme ça, et les gens, ils essayaient eux-mêmes à se rassurer même s'ils savaient que c'est faux. Et les, gens, ils mouraient dans les ghettos, ils étaient enflés. On transportait des, des, des morts affreux. Et en, en août-septembre 1944, la liquidation des ghettos, je suis je suis allé à Auschwitz. Bien sûr, on a, chacun il avait un, petit sac. De, on n'avait pas grand-chose. On, voyage. Et un matin, on voit à travers des, petites fenêtres des barbelés avec des gens en costume rayé en rayé, où est-ce qu'on est. Bon, on ouvre le wagon, il y a. Chacun cherche à descendre avec son petit baluchon. Il y a le Canada. Vous avez. Le Canada, c'était les gens de, de déportés qui déchargeaient. Le Canada, ils disaient Laissez, laissez tout, n'importe comment vous allez au ciel. Ça, c'était le bienvenu. Bon, on descend de, on descend le wagon, on passe la, sélection, les 16. gauche, droite. Tu étais déjà habitué, toi, aux sélections. Bon, j'étais de, de bon côté. Oui, et je voulais vous dire que pendant tout le temps des ghetto, j'avais un copain qui était de ma ville natale. Il avait un an et demi il était un an et demi plus jeune que moi. Et on est allé, on travaillait dans les ghettos ensemble aussi. Et on est allé à Auschwitz ensemble et on était tous les deux de bon côté. Bon, bon on est bien sûr passé les, les coiffeurs, les, tout ça, et, on nous a amenés à, à Birkenau. Maintenant, je sais que c'est Birkenau. Parce que quand je suis passé là-bas, Rue Saint-Jacques, pour les cartes euh, double barre, le médecin m'a demandé, vous étiez à Birkenau Je dis, docteur, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas si c'était Birkenau ou c'était Auschwitz. Maintenant, je sais sais, c'est Birkenau, je sais une chose, qu'avant nous, il y avait les tziganes qui étaient dans cette camp-là. Et bon, on est allé on est resté, je suis resté avec mon copain à Birkenau, que on nous a placés le soir pour... Il fallait écarter les jambes pour que l'autre rentre, pour qu'il y ait la place. Bon, j'ai dit à mon copain, Yank, mort ou vivant, il faut sortir d'ici. Tu pensais à ça déjà à cette époque-là Tu avais ça dans la tête qu'il fallait s'en sortir oui, mais, mais oui, mais j'ai dit ça comme si je dirais autre chose, mais comment s'en sortir Parce que je, dis, dans n'importe quel camp en viendra, on aura où à dormir au moins. Tandis que là, euh, bon, par chance, à Birkenau, j'avais une chance. Bien sûr, je répète, avec mon copain, qu'on était mieux, mieux que deux frères. Euh, au bout de 15 jours, 3 semaines, exactement, je ne peux pas le dire, il y a un directeur d'une usine en Allemagne qui est venu acheter 400 bêtes. Il fallait qu'on on se déshabille et on passe en commission pour voir si on est encore apte, apte pour travailler. Bon, mon copain et moi, on était aptes. Bon, et ils nous ont lâchés et ça a duré, je ne sais pas, une huitaine de jours on n'a pas de nouvelles. Bon, au bout d'un certain temps, Tous ces 400 personnes qui étaient désignées, on nous a ramassés, on nous a mis dans des wagons, je me rappelle, c'était un mercredi. Et, et en montant dans les wagons, ils nous ont donné la moitié d'un pain ou trois quarts de pain et un bout de saucisson, je me rappelle, et il disait, ça, ça doit, pour 24 heures, vous pensez, à fabrique qui on était, qu'on l'attendit 24 heures. Seulement, quand on est monté dans le, dans le wagon, il y a une chose qui nous a soulagé un peu, qui la garde. Ce n'était pas des SS, mais c'était la Wehrmacht. Bon, le train il est parti. C'était un mercredi dans la soirée. C'était quelle année, ça, tu te rappelles En quelle année C'est 44 44, oui. Je ne sais pas, octobre, quelque chose comme ça. Euh, le train, il est parti un mercredi euh, dans la soirée, on a voyagé. Mercredi la nuit, jeudi le jour, jeudi la nuit, vendredi le jour, vendredi la nuit, samedi le jour. On est arrivé en Allemagne la nuit de samedi à dimanche. On est arrivé, c'était, ça s'appelait Sigmar Schenau c'est la banlieue de Chemnitz. Si vous avez entendu parler, c'est dans les Saxe. C'est une ville importante, Chemnitz. Il y a Chemnitz, il y a Leipzig, il y a Dresde. On est arrivé à sigmar là, à la gare, c'est les SS qui nous ont pris en charge. Mais on nous a amenés dans le camp qui était pas loin. C'était, on a vu, c'était bien. C'était un camp propre. Chacun avait sa, où à mettre la tête. Et le dimanche, ils nous ont donné à manger. Depuis peu qu'ils ont donné, ils ont donné à manger. Et ils ont désigné la moitié qui devait aller travailler dans... Enfin, c'était une usine auto Union On travaillait des pièces, bon, Auto-Unionwerke. Et la moitié était désignée pour le jour, lundi jour, et l'autre moitié lundi la nuit moi, j'étais désigné pour aller travailler lundi la nuit. Je suis resté dans la matinée, dans le camp. Et vers 11h30, ça c'était lundi, le premier jour, alerte. Et on a eu dans la matinée des nouvelles que le travail dans l'usine est euh, agréable, qui à 11h30, alerte, il y a... Les SS nous disent de rentrer dans le... Dans l'abri. À l'abri, À l'abri, il y avait un abri dans les camps. Et à l'usine, le directeur de l'usine, il dit qu'il descend à l'abri de l'usine, ceux qui travaillaient les jours. Il y a le chef SS, il dit au directeur, il est bientôt midi, ce n'est pas la peine qu'ils descendent à l'abri de l'usine. Ils vont rentrer dans les camps qui étaient pas loin. Ils vont descendre à l'abri de, l'usine, du camp. Sitôt rentré, bombardement, l'usine. Ara, il y avait pas mal de morts parce que dans cette usine, il y avait des, travailleurs euh, français, italiens, pas de déportés, mais des travailleurs. Il y avait pas mal de morts. Et notre Obescharführer, il était blessé, heureusement pour nous, parce qu'avec lui, il n'y a personne qui serait resté vivant et notre camp on feu. Comment c'était de bois, il brûlait, et l'alerte était finie, on sortait de l'abri. Qu'est-ce qu'on fait Il y en a qui se jettent sur le bloc où il y avait le ravitaillement. Il y a des gars qui se bagarrent pour euh, un, morceau de pain, il y a un SS qui tue tout de suite. Hein, ça, c'était les premier morts dans le Bon, après ça, l'usine était anéantie. On est allé travailler, ils avaient des succursales. On est allé travailler, ils ont trouvé une, usine désaffectée où, où nous loger. Et on est allé travailler là-bas pas loin. Et pendant ce temps-là, ils ont fait un autre camp où il y avait un autre camp. Et on est allé travailler là-bas à Hohenstein-Ernstthal. Ça s'appelle la ville. Et on travaillait là-bas et dans les unes. Il y avait le jour et la nuit. Et euh, on rentrait dans les camp qui étaient pas loin, le soir, bonjour. Et euh, mon copain, il était au rez-de-chaussée, il y avait des machines d'automatique. Lui, il était dans ces machines-là et il travaillait toujours le jour. Moi, j'étais dans le euh, comment, ça s'appelle Des tourneurs. les unes lavaient de riz avec de, deux côtés de machines et chaque, il y avait un, un contremaître allemand qui, entre parenthèses, qui était un homme bien, un civil bien sûr. Il s'appelait Nagler. Il venait de Chemnitz. Et il nous montrait comment tourner les, pièces, avec les couteaux, comment on enlève le, le métal. Le métal. Et de temps en temps, il y avait devant chaque machine, il y avait un petit armoire avec des outils. De temps en temps, il regardait autour, il me mettait une, petite tartine, un petit sandwich. On pouvait regarder à travers, mais bon, bon c'était bien. il m'a... Un jour, c'était... Euh, on était en confiance tous les deux. Il m'a montré quelque chose à la machine et il m'a dit... Euh, oui, ça, je ne me rappelle pas quoi, des chaussures ou quoi. Je l'ai acheté avant la guerre là encore. Oui, je sais, euh, je dis, j'avais des copains qui sont venus, ils étaient, ils étaient expulsés de, de l'Allemagne, qu'ils avaient la nationalité polonaise, qui vécu en Allemagne. J'avais un copain qui a été expulsé de sais Il me dit, qu'est-ce que tu crois Que c'est nous, les ouvriers, qui les ont expulsés Ça, c'est le régime qui l'a expulsé. Il m'a... Et je dis, comme il m'a parlé comme ça, je dis, Herr Nagler, c'est vrai que Berlin est encerclé, qui, qui a 200 grammes de pain par jour. Oh, il dit, ist noch nicht so weit c'est pas encore si <laughs> loin. Bon, on a travaillé dans cette usine-là. C'était à côté d'Auschwitz, c'était le paradis. Et on avait un SS, un Oberscharführer, relativement correct, qui, entre parenthèses, puisque je parle de lui, j'ai entendu vaguement qu'après la guerre, il y avait des, gardes chez nous qui ont témoigné pour lui. En sa faveur. Oui. Et on a travaillé dans cette usine. On ne mourait pas de faim mon copain qui travaillait tous les jours, euh, et moi la nuit, c'est euh, huit jours que j'étais sans lui, c'était un drame. Et quand on a travaillé ensemble, il y en a un qui allait chercher la soupe pour qu'on ne fasse pas la queue tous les deux. Avant d'arriver, quelle soupe qui devait, celle de, droite ou celle de gauche, parce que dans, une, il y avait un morceau de pomme de terre de plus. Je vous dis, on qui et qui, s'il y avait un de deux qui arrivait à se débrouiller pour avoir un morceau de pain ou plus ou quoi, on partageait. Ce n'était pas toujours le cas entre deux frères. Malheureusement, c'est les circonstances. Et il y avait un gars de chez nous, de, de qui travaillait chez les SS lui, il lui manquait de rien, il avait à manger, bon. Et qu'est-ce qu'il faisait chez les SS hmm? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail chez les SS ben, Je ne sais pas, il nettoyait, je ne sais même pas, il nettoyait, je ne sais pas. Et le vendredi, c'est toujours le vendredi. Le vendredi 13 avril 1945, les gars qui travaillaient chez les SS, ils disent Roosevelt est mort, parce qu'il a entendu. Et le jour même, il nous a ramassé les SS, et avec les couvertures et tout, marché. Les Américains n'étaient pas loin, c'était le 13 avril, et on a marché de 13 avril jusqu'au 7 mai. On a marché, on tournait en rond. Normalement, on devait aller à Flossenburg, parce que notre camp faisait partie de Flossenburg. Mais les, routes étaient coupées. Ils nous mettaient dans le train, on tapait dans le machin. Et on est, on est quand même arrivé, on est arrivé attention, ceux qui savaient marcher, ceux qui ne savaient pas marcher, ils étaient abattus. On a marché la nuit, on dormait les jours, on dormait dans des granges, et dans chaque grange, on a laissé des morts. Et ceux qui sont restés vivants, on est arrivé le 7 mai du côté de Kalspa, Karlove Vary, ça c'est en Tchécoslovaquie. Et encore une demi-heure avant qu'ils nous lâchent, il y a un SS que j'ai entendu qui disait à l'autre il faudra employer la, mitrailleuse parce que les prisonniers deviennent trop pilotés. Et une demi-heure après, ils se sont Sauvé. Sauvés. Ils vous ont laissé tout seul. Ils ont laissé tout seul. Et le lendemain, ou le jour même, ça je ne me rappelle pas, il y a le et les Américains, ils sont... La jonction. La jonction. Pas ensemble, le Russe d'abord. Avec le vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il y a un gars qui dit, je voudrais de. L'allemand il passait en vélo. Je voudrais le vélo. Prends-le. » Bon, nous, on était trop bêtes. Et après, les, ils donnaient 24 ou 48 heures libres à faire ce qu'on voulait. Mais on ne faisait rien. Et on avait, je me rappelle, il y a des femmes allemandes qui se cachaient encore chez nous. Parce que les Russes, ils avaient la trouille. Et après, il y a les Américains qui sont rentrés aussi. Et ils ne donnaient pas carte libre. Voilà, et on était libérés. Et on est resté en Tchécoslovaquie oh, peut-être trois, quatre semaines. Et après, je savais qu'on on retourne pour rien. On est retourné en Pologne. il y avait mon copain qui a, trouvé un oncle. Il transportait dans les ghettos de Lodz avec des chevaux les, chef les chefs de ghetto, l'allemand, Bibov, lui, il les transportait. Eh bien, ce Bibov-là, il l'a laissé dans les ghettos. Quand les ghettos étaient complètement liquidés, il l'a laissé. Il l'a laissé, il y avait aussi quelques centaines de personnes qui sont restées. Je, fais marche arrière. Il y a quelques centaines de personnes, un dit 300, l'autre dit 500, qui sont restées dans les ghettos pour le nettoyage que les Allemands ils ont gardé pour euh, ramasser des... Et, ces gens-là, ils ont creusé leur tombe. Et Rumkowski, le président du ghetto de Lodz, Bibov, il a dit, toi, tu peux rester dans le ghetto. Il a dit, moi, c'est toute la famille, ou rien. Il a dit, non, pas toute la famille. Ils sont partis tous directement à Auschwitz dans le four cramatoire. C'est dommage, justement, qu'il n'était pas resté en vie pour être jugé. C'est ça que je voulais dire que dernièrement, je lis, il y avait de pro-Rumkowski, déjà après la guerre, et d'anti-Rumkowski. Il y en a qui l'a tout fait pour prolonger l'existence de ce ghetto. Et il y en a qui disaient c'est lui qui livrait les gens au bourreau. Bon. et ces gens-là qui sont restés, ils ont creusé leur tombe, ils ont saoulé NSS, et cesse, il a dit que le, le, lendemain, ils vont être tous ramassés dans les tombes qu'ils ont creusées. Eh bien, ils se sont éparpillés dans les ghettos, puisque les ghettos étaient vides. Et le lendemain, les riches sont rentrés. Et cet oncle-là, il est resté aussi. Eh bien, mon copain, mon copain, il l'a retrouvé à Lodz. Bon, il savait, il est resté chez lui. Et moi, j'étais, après la guerre, de Gehackte <laughs> Intraduisible en français. Hein? C'est intraduisible en français. Oui, mais j'étais euh, intraduisible. <laughs> Voilà, il y a des choses. c'est des ennuis, Gahak, c'est taillé couper, découper Non, mais on ne peut pas. Je ne savais pas où aller. Déjà après la guerre, je ne savais pas où, quoi faire, quoi manger, où manger. Euh, il y avait... Tu avais 19 ans à cette époque-là. Oui, en 46, oui. 45, oui. Oui, même pas. Euh, et il y avait un, ancien, monsieur, que, ils étaient quatre frères, tous les quatre sont restés vivants. Eh bien, un d'eux, il me connaissait depuis l'enfance, parce qu'il n'était pas de, de, ma ville natale, il était de la région. Et quand il est venu dans ma ville natale, il a travaillé un peu chez mon père. Il me connaissait, bon, il est il m'a pris chez eux et lui, il était avec une deuxième femme parce que sa femme, elle était déportée aussi. Et je suis resté quelques temps, euh, j'ai dormi par terre. ma enfin, c'est pas ça. Et j'ai entendu que cette femme, elle disait Et combien de temps qu'il va rester encore là Et après, il y avait l'associé de mon père, ils étaient deux frères, et ils sont rentrés aussi. Il y en a un qui était au même compte que mon père. Il était plus débrouillard, il a survécu. Bon, j'habitais avec eux quelques mois. Et après, euh, on entendait parler qu'en Pologne, à Munich, dans les zones américaines, on peut partir aux États-Unis. Bon, il y avait, on était un petit groupe, euh, une dizaine de personnes, une famille, et moi avec une amie aussi. On se mettait en route. là où j'habitais, je l'associe à mon père, ils m'ont donné un peu d'argent et on s'est mis en route. Euh, Pour Munich direction Munich, Mais pour arriver, les 13 étaient bondés. Bon, on s'est mis dans un train, il y avait une femme qui était enceinte là-dedans. on est arrivé jusqu'à Poznan. Là, on était dans, je sais pas, dans un genre d'hôtel. Et on cherchait comment passer en Allemagne c'est pas loin. Ils sont allés, euh, mon copain avec son oncle, parce que l'oncle c'était le, mari de cette femme qui était enceinte. Ils sont allés à la gare de Posen. Ils ont fait, enfin connaissance c'est un gros mot, avec les chefs de train, les chefs de train militaire Moscou, Berlin. Ils lui ont filé et il nous a donné, pas un wagon, mais un, compartiment. Un compartiment. Le soir, on est monté dans ce compartiment-là. Et le train a démarré. Cet train-là, normalement, il ne devait pas s'arrêter jusqu'à Berlin, il ne devait pas s'arrêter. Arrivé à, Francfort sur l'Aude, pas à Francfort. Sur le Main. La frontière, il stoppe. il y a des, des soldats russes qui montent, ils frappent nous, on fait le sourd d'oreille. Et frappe, Rostfieri, aufmachen. On, on a vu qu'il n'y aura rien à faire, il faudra bien. Eh bien, on descend, il dit, la femme enceinte avec son mari, ils peuvent rester. Les autres, descendre. On descend, mais on était préparé à ça, qui, qui avec les risques, il faut avoir des, montres, des montres et des vodka. On descend, on commence à paraguiner on risque, tout ça. Que le reste, on va, on retourne dans la famille, le reste sont gentils, bon. Tiens, une montre, je ne sais pas, une ou deux. Bon, dit, ça va, remonter. On remonte, ça dit dire pas cinq minutes, il y a un autre qui veut. Non, non, il faut descendre à la tour. On descend, on commence de nouveau la même histoire, vodka, châssis, bon d'accord. Remontez et le train, il démarre. Et ils ont su que le train devait arriver à Berlin, Schlesische bahnhof que là, c'est la zone soviétique, que le train, tout le monde sera contrôlé. Le chef de trains, il a, arrêté le train, je me rappelle, à Berlin-Lichtenfeld, en banlieue. Il nous a fait descendre. Nous, on a pris le train, le, le tramway jusqu'à centre de Berlin. On descend on descend de, de train, c'était Potsdamer Platz. Avec notre petit balichon, il y en a des juifs qui passent. Il dit, qu'est-ce que vous faites là Vous êtes dans la gueule de loup, la commandanture soviétique est en face. Bon, on est, on est allé, il y avait des cons à l'époque, des camps qui étaient créés dans la zone euh, française, à Berlin, des camps pour les personnes déplacées. Et après, euh, plus tard, il y avait des camps dans la zone américaine, des camps. Il y en avait un à Tempelhof et un à Schlachtensee. Et nous, notre groupe, comme cette femme qui était enceinte, elle, elle a accouché au mois de décembre 1945 à Berlin. C'était le premier juif qui est né à Berlin après la guerre. On a eu des logements d'anciens nazis. Et il y avait les, joints américains, et il y avait l'aumônier de l'armée américaine, l'aumônier rabbin. tout le monde tournait autour de cette gosse-là. et à Berlin, on avait tout ce qu'il fallait. Ça veut dire que les Allemands ils crevaient de faim. À cette époque-là, en 1945, au début 1946, et nous, on avait des cartes de la préfecture de, comme, comme déportés. À la préfecture à Berlin, c'était toujours une grande affiche, priorité aux victimes du nazisme. Et et cet homme-là, il a obtenu aussi une, euh, boulangerie-pâtisserie, comme euh, comme ici. Les Allemands, quand ils sont rentrés, ils ont fait des Treuhänder de magasins juifs. Lui, il a obtenu, puisqu'il était de métier boulanger, et c'était une boulangerie-pâtisserie qui travaillait pour l'armée allemande, et euh, pour l'armée américaine. Euh pas la peine de vous dire manquait rien. Et tout ce qu'on demandait, il livrait, il livrait. bon, tout ça, c'était... Et les joints, quand on est allé au joint, on allait euh, avec un sac au dos de fromage, de, tout ce qu'il voulait. On était vraiment gâtés. Euh, mais en fin de compte, euh, pendant ce temps-là, avec nous, dans notre groupe, il y avait une, amie, elle est déjà décédée pas mal, Paula. En Auschwitz, elle a, elle a <coughs> vu à travers le barbelé son oncle, qui était déporté de Paris il, était connu, vous euh, peut-être pas, un certain Maurice Wolkenstein. Oui, oui, oui. Elle l'a vu à travers les, les barbelés. <coughs> Et de Berlin, elle est rentrée en contact avec cet oncle-là, qui, vivait à Paris. Et comme elle écrivait à lui, je lui ai dit, moi j'ai eu un oncle aussi à Paris, et pendant toute la guerre, j'étais gamin, j'avais l'adresse dans, la, tête. à ma façon. 13 BD du Temple, 13 boulevard du Temple. Et comme ça, lui, il est allé voir mon oncle je suis rentré en contact avec mon oncle qui, pendant la guerre, il était caché ici. Et il m'a dit, euh, si tu veux venir à Paris, moi je n'ai pas d'enfant, je te considérerai comme mon fils. Et c'était un frère à qui À ton père À ma mère. un frère à ta mère. C'est le seul qui est resté de, côté de mon père, de côté de ma mère le seul C'était le seul survivant. Ouais. Et à ce moment-là, moi, j'avais fait une demande pour aller aux États-Unis, de Berlin. Et me poser des questions. Enfin, euh, bon, avant de partir, avant de partir pour Paris, j'avais reçu une convocation des consulats américains. Je pense, je ne suis pas sûr, parce que D'abord, je, suis passé une interrogation au consulat américain pour voir la façon, et eh, mon intelligence et tout ça. Et bon, j'avais reçu des consulats américains, je me suis, je suis plus allé je suis parti pour Paris, ma femme pour Paris, mais je n'avais pas de papier pour aller à Paris. Je suis passé euh, en noir la frontière russe, la zone russe, et je suis resté euh, à Zeilsheim, c'était un camp de personnes déplacées, chez des copains pendant trois, quatre semaines. Et là, j'ai rencontré en, euh, payant euh, un passeur qui m'a fait passer en France. Euh, Alors tu arrives en 1945 à Paris, chez cet oncle Non, non, je suis arrivé en 30 décembre 1946. 46. Toute l'année 46, j'étais à Berlin. À Berlin. Alors 46, tu retrouves cet oncle qui parle yiddish, bien sûr. Plutôt allemand. Plutôt allemand, parce qu'il a vécu pas mal d'années en Allemagne. Il a vécu, euh, je sais pas, pendant la guerre de 14. Alors cet oncle, il savait la déportation, il connaissait, il était au courant euh? Il savait, on était après la guerre. Comment il t'a reçu euh, Comment ça s'est passé Mais il m'a reçu suivant ses moyens. Et là, c'était un fourreur, mais vous savez, un petit fourreur qui avait de, pour joindre les deux, bouts. Il m'a reçu. Euh, il était marié, il était marié, il n'avait pas d'enfant. Et il était marié, il était caché, il a divorcé de sa femme, il s'est remarié. Il n'avait pas d'enfant, non. Et alors, tout doucement, toi, tu as recommencé à, te reconstruire Ben, j'ai commencé... Je, mon oncle voulait que je sois fourreur. J'étais pendant quelques mois dans une école de fourrière qui, à l'époque, était 120 arrivés des temples, qui était... Cette c'était dirigé par la 40 de Paradis, 40 ou 14. c'était 14 rue de Paradis. Voilà, je Bon, je, ça m'a pas... Et après, j'ai commencé à apprendre la confection à la machine. Et comme ça, j'ai travaillé durement. J'ai travaillé pendant 50 ans à la machine et pas 35 heures par semaine. Mais si je dis 70, je suis encore au-dessous de la vérité. Et ça, c'était pendant la saison. C'était pas comme ça tout oui, le temps. Oui, oui, mais bien sûr, mais les derniers, mais par exemple, à partir de 51, j'ai travaillé chez un patron. Oui, là, je n'ai pas travaillé 70 heures de 51 jusqu'à 65, je travaille chez un patron, mais je travail tout le temps. Et à partir de 65, là, je travaillais avec ma femme, ouvrière à domicile. Pendant 25 ans, avec ma femme, là, c'était les 70 heures. C'est dans la logique des choses. À quel moment tu as rencontré ta femme Comment s'est passée cette rencontre Mais ben, Je l'ai rencontrée dans une, là où je travaillais. Elle travaillait aussi, voilà. Elle était juive, bien sûr Non. Elle n'était pas juive Non. Elle savait que tu avais été déporté, que tu venais de Pologne Ah ben bien sûr, bien sûr. Et elle a accepté tout ça, ton vécu euh? Pourquoi qu'elle accepterait pas Non, je pose des questions. Voilà. Bon, vous êtes marié, vous avez eu des enfants, une fille Une fille qui a des, trois enfants, deux garçons et une fille. Et à quel moment est-ce que tu as eu, à quel moment tu lui as parlé de la déportation, à quel moment elle a su Est-ce que tu en as parlé facilement Est-ce que tu en as parlé souvent Est-ce que... Ah, ben bien sûr, d'abord, on n'est que dans une euh, on est n'a que des amis juifs. Et chaque fois qu'on se rencontre, et on se rencontre toutes les semaines, il n'y a pas une semaine qu'on ne on, reparle pas de ça. Parce que quand tu es rentré de déportation, que tu es arrivé en France, tu as fait partie d'une amicale, d'une association d'anciens déportés, tu as oui, fais voir, il y en a là-bas des... Ah non, mais elle, me fera des... Hein? Tu as donc fait partie de l'association, on va regarder ça après. Non, j'ai des cartes euh, à l'époque, tout de suite au départ. Au début, c'était Rigui Patin. Rigui Patin, je pense bien, oui, oui. J'ai même les machins de Rue Leroux aussi. La rue Leroux, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as accepté de livrer ton témoignage Tu n'avais jamais parlé jusqu'à maintenant. Je euh, J'ai jamais parlé, j'ai rien et j'ai jamais caché. Non, j'entends bien, mais enregistré de. Mais ça, c'est ma fille, c'est pas moi. Parce qu'il c'est par négligence, je vous dis. J'avais une cousine, une avocate qui est morte il y a deux ans. C'est elle qui m'a poussé aussi de machin de Spielberg. Mais je ne sais pas, je me suis pris trop tard ou quoi, bon, je sais pas. Mais ma fille, il y a, je sais pas, deux, trois ans, elle m'a donné une cassette pour que je... Bon, ça ne vient pas de ça. Bon, c'est de, c'est de négligence. Léon, est-ce que tu penses que ce que tu viens de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de nécessaire, d'indispensable Est-ce que tu penses que ça peut servir à quelque chose, même 60 ans après Ça peut servir, oui, mais je ne suis pas le seul. Il y en a, il y en a des témoins, bien sûr. Il y a malheureusement de moins en moins. Euh, d'ici 10-15 ans, euh, il n'y aura personne. Qu'est-ce que tu penses du travail de mémoire que font des, anciens déportés, que font des, ah. des fils de déportés, que font des militants du souvenir Ah, je l'approuve et je tire mon chapeau. Est-ce que tu crois que ça peut servir à ce que ça ne se reproduise pas Mais il faut espérer, qu'il faut espérer que ça va servir, puisqu'il y aura plus de témoins vivants au moins, il, reste des traces, des traces qui, valables. Ce n'est pas euh, un golniche qui va dire ben « Mais non, c'était, des, je sais pas, Golnisch ou son patron qui va dire que ben non, il n'y avait pas de four crématoire et c'était pour les Pour l'époux. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose Tout ce que tu veux, Léon. Que j'ai lis euh, avant-hier dans le journal, dans le monde, qu'il y avait les euh, le Figaro qui a sorti un nouveau format. Hein? nouveau format. Ils ont, ils ont, pour parler vulgairement, arrosé ça Oh, au là, au musée de... Rue du Où il y avait la gare. Euh, à Orsay Orsay, joli. Il y avait euh, Le Pen avec sa fille, il y avait Golnisch, il y avait Serge Dassault qui était tout copain avec. Et ça, ça te choque ben, un peu, un peu beaucoup. Il est quand même d'origine juive.